خمس زعماء ألعاب وجودهم مثل عدمهم Yoshi Story. تخيل تلعب مرحلة كاملة كلها طيحات وقلق وصعوبة واخر شيء توصل الزعيم الاخير في المرحلة ويدخل عليك وتحس انه بتكون في مضاربة تاريخية لحظة مين كتب سكريبت ذا؟ وشو تاريخية؟ شوف شكله ذا ال boss تقول نفيش منتفخ الله العظيم آه ما علينا المهم آه توصل له وعشان تفوز عليه لازم تقعد تلحس فيه لين ما يموت يعني تقعد تلحس فيه وتاكله لين ما يموت هذا boss بالله هذا boss واحد تهاوش معاه <laughs> والله العظيم Gears of War 2 Gears of War من الالعاب اللي تحس ان الوحوش نفسهم اقوياء يعني بيطفشونك في المرحله خاصه لما تحط مرحله صعوبه مره عاليه وتلعب انت وخويك وتحس بصعوبه اللعبه فتخيل لما توصل الزعيم الاخير ويكون فعلا نكته يعني a joke شيء ما يسوى خصوصا انهم معطينك اقوى سلاح في اللعبه الليزر الجوي لا وحاطين لك مكان ممتاز تتخبى وتستخدم عليه يعني اتخبى هناك اقعد طلق ذا الليزر الين ما ذاك طال, عمره يموت ينتهي ليش ليش حاطين المرحله ليش متعبيننا Demon Souls آه اللعبة هذه تعتبر من أصعب الألعاب اللي لعبتها في حياتي أنا لعبتها في وقتها أذكر كنت أبكي دم من صعوبة اللعبة يعني والله شيء يقهر صراحة وطبعا لعبه صعبه مثل هذه تتوقع ان الوحش الاخير بيكون شيء خرافي شيء جامد تخيل انك لما توصل له وتقابله تكتشف انه واحد او ملك منتهي وخلاص يعني شويه بيموت فانت كل عكس انك تتضرب فيه لما يموت ومشكلته ما يسوي لك شيء يعني بس يقعد يوقف وينزل يوقف وينزل ايش هذا ايش التحطيم هذا والله انقهرت وقتها Metal Gear 5 اكثرنا لعب اللعبه والزعماء فيها كانوا قليلين بس مين منا ما كان يذكر قتال Quiet اللي جننتنا وتعبتنا نفزنا عليها بس هل تدرون ان كوجيما حاط طريقه سهله تفوز عليها كل اللي تسوي انك تطلب التعزيزات فوق راسها وراح يطيح صندوق على راسها وخلاص تخسر وتفوز عليها اذكر اني كنت افحط معاها هذه يعني لو كنت اعرف عن الطريقه هذه كان ارتحت Borderlands 2 عاد هذا الزعيم حاجه ثانيه صراحه هذا الزعيم فكرته انا اقول لكم شو الفكره اول شيء اول شيء الزعيم هذا راح يكون في واحده من اضافات Borderlands 2 هذه اولا ثانيا عشان توصل له لازم تفحط وتتهاوش مع ناس اقوياء والمراحل صعبه عشان توصل له وطول الوقت يتكلمون عنه ويضخمون شخصيته فانت ببالك تقول وش ذا اصلا يعني هذا بتوصل له وتحس انك بيجلدك واول ما توصل له بتلقاه شيء هايط عليك ويتكلم عليك ويتفلسف وفجاه يصير كذا Vault Hunter. Now go collect the fruits of your labors from the terminus. صراحة المقطع هذا ضحكني لما لعبت اللعبة وفر يعني حسيت يعني ايش اقول يعني مقهور ومبسوط وزعلان وكل احاسيس هذا نفس الوقت. وهذه كانت الخمس زعماء اللي ما لهم اي فايدة في اللعبة مثل ما شفتوا. قولوا لنا ايش رايكم في الموضوع اللي تكلمنا عنه وهل تعرفون زعماء ثانيين ما ذكرناهم اكتبوهم تحت في ال comments. اذا عجبكم الفيديو اعطونا like وسووا subscribe للقناة عشان تجيكم اشيائنا الجديدة الرهيبة مثل كذا. وانشروا الفيديو بين اخوياكم وربعكم على اساس يعم السلام والوئام كان معكم فهد الشيحه مع السلامه